Да. Я тоже плохо делаю. Я тебя убедил. А, ладно. Смотрите. Вот оно, да, вот оно движение пошло. Раз. Вход. Бей, Леша, сука, бей. Вот. Основное действие... Давай вот это. Основное действие второй руки может быть, да? Удар. Вот. Вот здесь я еще добавил ногу. То есть что я сделал? Раз. Все. Ну хватит этого удара, в принципе. Обратите внимание вот то, что я делаю медленно. А вы руку в сторону вытянули, сейчас, сейчас, сейчас. Да, да, да. Раз движение, второе движение. Удар идет в сердце. Плоскостью. Ну, это уже немножко другое. Это немножко другое, все правильно. То, которое я вам хочу считать, да, здесь получается так. Раз. Рука загнулась. Вот она сюда. И обратно. Либо с этим шагом. Раз, два, три. Надо на другую сторону, с другой стороны ударь, другой рукой. Здесь рука, чтобы второй раз не ударили, да? Понятно. Птица встрепенула крылом, да, назовем? Да.